Halo sobat inilah Bali Automotive Show yang diselenggarakan di TSM Trans Studio Mall Bali Saksikan keseruannya untuk detail-detail videonya nanti akan diupload berikutnya Terima kasih Jangan lupa sobat tonton video terbaik di channel ini di akhir video ini. Terima kasih atas waktunya. Salam satu aspal.